おいお前らうるせえよはーいみんな席について今日は宿題にしてた自由研究の発表会をしたいと思いますみんなちゃんとやってきたかなそれぞれ自分の好きなテーマについてまとめてきてもらう約束だったわよねそれじゃあ自由研究の結果を発表してくれる人はいお元気がいいわねそれじゃあおとくん発表してもらえるかしらはい 僕の自由研究1年1組ネバセイオと僕の自由研究のテーマは VTuber です おお VTuber 最近人気だよねはいはい僕は VTuber 文化の置かれている現状分析あるいは業界全体における将来的なビジョンについて調べてきました突然ですが皆さんは VTuber 業界の現状をどのように捉えているでしょうかおそらくレッドオーシャン化レレレッドオーシャンコモディティ化 コモディティ化といった傾向を思い浮かべる方も多いのではないでしょうかしかし僕はさらにもう一つのパースペクティブを加えた上で業界をクリティカルに分析するべきだと考えていますああそう ねクリティカルに分析するべきだよねその時重要になるキーワードがライブ配信です現在日本の VTuber 業界はいわゆるライブ配信勢と呼ばれる生配信を中心としたコンテンツが勢いを増しており箱推しなどの文化が定着していますまた スーパーチャットによるマネタイズも盛んで先日スーパーチャット累計金額の世界ランキングでトップ10に日本の VTuber7 チャンネルがランクインしたことで話題にもなりましたこういった業界の動向は日々進化を続けており一 VTuber ファンとしてひとときも目が離せないなぁと思いましたはい音くんありがとうとってもよく調べ、はい、えー、ここまではですね現状の v 分析について語ってまいりましたがさらにここから業界の将来的なビジョンへと考察を進めたいと思います細くんキャラ変わってるよはい、えー、先ほど挙げた諸要素に付随して今後の業界の展開としては以下の要素が重要な役割を遂げると思われますえまず1つ目 5G えそして2つ目が VR テクノロジーですこの2つの技術が発展することにより VTuber の表現は格段に豊かになると信じていますそしていずれは媒体の制限も超えてリアルイベントの活発化や 全く新しいコミュニケーションツールが生まれるでしょうユーザーが VTuber に近づける触れられるまるで同じ空間にいるような感覚を得られる日が来ると想像すると震えが止まりませんいや本当に楽しみですね早く未来が来ないかななんつって、ね、はいはいはいおとくんありがとう、はい、本当にとってもユーザーの体験が変われば文化そのものが変わりますはいもう授業はおしまいですみんな気をつけて帰ってね と新たな体験を享受して育った世代はいずれ大人になって僕たちが想像もしえなかった新しいエンタメを生み出すのではないでしょうかそんな未来をこの目で見るために僕は長生きしようと思っていますおくもう授業終わったよ長生きするために野菜をいっぱい食べてます